Русские солдаты были в неведении, куда едут и с кем будут воевать. Как бы смешно это не выглядело, но об этом утверждают пленные. Многие из солдат не военные. Они утверждают, что их вызвали в военкомат и, не проинформировав, отправили в Украину. Только приехав, мы осознали, где находимся, говорит солдат. Військовий, ми французької мови. Французької мови. Соціальна Вчитель французької. І педагогіка. соціаль... ви соціальний педагог. Так точно. Ви помили, це мій колега. Ну а як? Як ви тут сюди добралися? Чому ми зброю взяли проти своїх? Суббота, сборы, никто не говорил, что пойдет сюда. А когда по факту привезли, уже одели, обули, уже выхода не было. Ви вчитель, ви знаєте, що відбувається зараз в Україні? Вот, вот на столечке. На чуть-чуть, потому что информация Да, была ноль. Ви ж вчитель, ну головою ж треба. Головой думаю, Вас як звати? Сокол Дмитрий Витальевич. Ну, Дмитрий Віталійович, Ви ким працюєте? Ви Теж не військовий? Нет, не военный. В школе работаю, ремонт по обслуживанию здания школы. Слесарь. Слюсар. Як ви опинилися тут? Чому я Так же чому ви само в потрапили субботу с в работы позвонил совхоз, сказал, как на споры собраться и приехать в военкомат. Никто ничего не знал. Ваші близькі знають де ви? Нет, я сказал на учениях. Я думаю, що ви не навчали. Ви знаєте, що в Україні зараз відбувається? Ну, уже наслышан. Ви не чули. Вас як звати? Волков Олександр Вікторович. Ви тут теж в Горлівці мешкаєте? Так. Ким ви працюєте? Сторожем. В, тех, в техніку. Технікою. Боже, ви всі освітяни, хай Бог мило. Може ви ще всі, з однієї школи? Чи ні? З різних? Да ні, з різних. Ясно, зрозуміло теж все. Так, ну це воїн, видно. Тільки я воїн. Ким працюєте? Що ви тут робите? Сторож в школі. Сторож в ну, школі. Номер 42. Шкільняшки, так? Воювали раніше? Нас на збори забрали. ну, потренувати і додому відпустити, а поставили воювати. А до цього воювали? Я був в сота, я вже об'ясняв, я був в сота, десант на 5 год підписав контракт, я був за Ладно, Як вас звати? Зеренка Константин Олегович, Звідки ви родом? город Ждановка. Жданов, це взагалі це Україна взагалі? Донецька область. 10 кілометрів. Ким ви працюєте? Водитель. Водитель де? На шахті комсомольна Ви, ви, ви на шахті працюєте, ви теж не військовий. Ні. Як ви опинилися тут? Чому Так же саме визвали на збори, і привезли, переоділи, і привезли. Сказали, що на 3-5 днів, і по итогу. Я зрозумів. Вас як звати? Кравцов Роман Юрійович, Звідки ви родом? місто Горлівка. Місто Горлівка. Ви теж не військовий? Не військовий, не служив, не воював. Ким ви працюєте? Е, соціальним педагогом у школі. Соціальний педагог Ні, соціальний педагог у школі. Хай Бог миле, кого не відправляють. Соціальний педагог. Українською, як говорить, не соромно проти своєї батьківщини. Як вас звати? Запорожець Сергій Григорович, проживаю в селищі Пантелеймонівка, міста Горлівка, не військовий, працюю в школі вчителем. Працюєте в школі вчителем. Подивіться, вони вони всі говорять, це українці, це наші, це наші. Вони м'ясо, падли, блядь, штовхають. Слів нема, блядь. 2700. Кайсин Роман Иванович. З ким ви працюєте? Мастер производственного обучения. Це в технікумі десь? чи? Да, учи, Ти учи, училище. Ви теж, боже, ви теж освітянин. Ви воювали раніше, ви Нет, служили, я даже маєте с- я не досвід. служил даже. Як ви потрапили сюди? Вас примусили? Позвонили, сказали, Тобто ви прийшли по дзвонку, ви вас не силою не тягли. позвонили, сказали с вещами. Прийти мы пришли и вот все. Сказали на три дня, на пять дней. И Вот. Ну, Це жах. Так, вас як звати? Велик Олександр Сергійович. Ви ким працюєте? Вчитель. Вчитель чого? Зараз російською мовою. А були українською. А були українською. Це ви в окупації, вас ви перейшли значить, на російську. Вже українська там вам не потрібна. Говорити гарно, добре говорите. Ви в армії служили, маєте досвід? Ні, не маю. Тобто вас теж просто засунули в окоп. Ну, так? директор сказав так. Обов- директор школи сказав? Ну, сказав, обов'язковому порядку з'явитися на мобілізацію. Ті, хто ухиляються, будуть піддані чинному законодавству Денерівському. ДНРівському. Я зрозумів. Так. Вас як звати? Э, е, Харунжи Илья Анатольевич, Ви звідки родом? Що- Горловка. Відновили ще голос. Не, не, не хвилюйтеся, ви, ви вже в безпеці. Розкажіть, ким ви працюєте? Як ви опинилися тут? Я работаю руководителем кружка э, в Центре детского творчества. Ви, ви з дітьми працюєте, ви, Так. ви, ви гурток ведете. Да. Який гурток ви ведете? Компьютерная информатика. Комп'ютерна інформатика. Як ви опинилися в окопі з зброєю в руках проти України? Э, Позвонили, сказали то, что нужно явиться в военкомат. И вообще ничего не объяснили. Ви маєте якийсь військовий досвід? Ви з автомату раніше У меня стріляли? белый билет, я ни разу не был. с Чому ви автоматом. пішли в військкомат? Чому ви не втекли? Э, Потому что потом могла, мог бы лишиться работы. Ну, принципі, краще ні. роботи лишитися, ніж життя, напевно, да? Ну, как нам сказали потом, мы должны были 3-5 дней просто отстоять, пропустить пару машин и все. Я зрозумів. Добре. Ладно. Ну, Я думаю, вже пояснювати не треба, да, що відбувається зараз в Україні, що робиться наволоч, яка прикривається вами як гарматним м'ясом. І вам ще дуже пощастило, тому що ви тут. І ви вже в безпеці. Вас зараз нагодують. А ваші товариші, ото кілька десятків, отам вони в багні залишаться лежати. Комусь потрібна медична допомога зараз. Є поранені, травмовані. Все нормально, так? Да? Руки дуже болять. Ну це, ну, трошки потерпите, це вже недовго лишилось. Дуже боляче. Ви будете живі, бути, ви головне, що ви живі, і у вас є шанс побачити ваші родини. Я думаю, ви цього хочете. Дуже Тому хочемо. спокійно співпрацюємо. Дуже хочемо. Дуже хочемо. Я я вірю, все все буде добре. Це жарко, буде, коли посилати. Ще, ще поживете, може вам навіть... Ваша держава може колись вас і побачити. Слава Україні! Героям слава! Перший крок зроблено.